o'zbekiston kulolchilik san'atining eng boy merosini saqlab qolgan maskan hisoblanadi aslida insoniyat kulolchilik bilan neolit davridan boshlab shug'ullana boshlagan sopol buyumlar qo'lda maxsus loydan yasalgan quritib olovda pishirilgan tarixiy manbalarga qaraganda qadimda kulolchilik bilan dastlab ayollar shug'ullangan kulollik charxining paydo bo'lishi bilan erkaklar ham bu ishga jalb qilingan ekan nafis va bejirim o'z navbatida tarixning ko'plab siru sinoatlarini ko'rgan moziy sarhadlarida toblangan kulolchilik san'ati insoniyat tarixidagi natijada shaharsozlik rivojlana boshlaydi va qaniq davlati vujudga keladi shu qarqliklar qadimgi qarq aholisi hunarmandchiligiga xos xususiyatlardan biri ko'rsatuvimizning navbatdagi sonida ana shunday sir asrorlarni o'zida saqlab kelayotgan noyob sopol buyumlar haqida so'z yuritishni lozim topdik mazkur idishlar bugun tadqiqotchi botir gulmirzayev xonadonida ko'z qorachig'idek o'zimizniki bizada endi mana piylik o'tib ketgandan keyin bular unutilib ketgan biza endi o'zimiz bilganimiz lekin mana shunga mana eramizdan oldingi ikkinchi uchinchi asrlarga to'g'ri keladi bu ikki ming yildan oshiq bo'lgan ko'rinishidan kosani eslatuvchi uch oyoqli mazkur idishni avvaliga yurtimiz hududidan juda qadimdan sopol buyumlar yasalganligi arxeologik tadqiqotlarda guvohi bo'lganmiz dastlabki sopol buyumlar neolit davridan boshlab uchray boshladi yurtimiz hududida ya'ni bundan besh olti ming yillar ilgariyoq yurtimizda kulolchilik taraqqiy eta boshlagan keyingi davr taraqqiyotida shuni kuzatishimiz mumkinki kulolchilik buyumlarini sifati osha borgan ayniqsa dastlab kulolchilik buyumlari bu qo'ldan ishlangan keyinchalik bronza davriga kelib kulolchilik charxi paydo bo'ladi va kulolchilik buyumlarida sifati keskin o'zgara boshlaydi antik davrga kelib kulolchilik buyumlarida yana bir taraqqiyot yuzaga keladi ya'ni angob shunaqangi angob degan bo'yoq ishlatila boshlaydi shunda yurtimiz kulonchilik tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak doimo o'rta osiyo hududida ikki xil sopollar uchraydi yonma yon bu birinchisi charxda yasalgan va qo'lda yasalgan bu holat toshkent vohasi xususan sirdaryoning o'rta oqim hududlarida ko'plab uchraydi xususan bu xonadondan topilgan sopol buyumlar bu toshkent vohasida mavjud bo'lgan qovunchi arxeologlar tilida aytganda qovunchi madaniyatiga oid sopol buyumlar hisoblanadi loyni foydaliligi loyda nafas olar ekanda loyga solib qo'ysangiz masalan bir g'orni ko'rsatdik haligacha shu g'ordachi foydalanishar ekan shu samarqandni Э, bir tog'li rayonlarida ekan o'sha amir temur paytlaridan ham shunaqa qilinar ekan bir qishloqni ortiqcha e, oziq ovqati shu yerda saqlanar ekan birov donini solib qo'yibdi birov go'shtini solib birov yog'ini solib qo'yibdi bir g'or ekan shaharni hech kim borib ochmas ekan uni bir odam borar ekan o'sha bitta guvoh bo'lib tursa kerak ochib kim nimasi bo'lsa olar ekan yana og'zini yopib qo'yishar ekan hammasi katta katta sopol idishlarda turibdi aytyapti e, sopol idishda deyapti yaxshi saqlanadi deyapti mana biza o'zimiz ham anaqa qilamiz uyda ishlatamiz sopol idishga solib qo'ysangiz baribir sopol idish nafas oladi yo sintetika narsada turgani nimaku e, tabiiy narsani ichida saqlanib turgan e, haqiqatda oziq ovqatimizni tabiiy narsada saqlangan yaxshi aslida botir gulmirzayev xonadonida bu kabi noyob buyumlar talaygina bu yerda nafaqat kulolchilik buyumlari balki kandakorlik san'ati namunalari ham bor agar yodingizda bo'lsa ko'rsatuvimizning avvalgi sonida bir joyi yaxshiroq bir joyi narigida yaxshiroq bu joyi deb ham anaqa qilasiz mana manimcha noyobmiz qozon judayam noyob desa bo'ladida va ko'rrosm yozgan gir aylangan yozuv tushgan arab yozugida lekin yo turkiy yo forsiy bo'ladida yozigi darhaqiqat qahramonimiz xonadonida saqlanayotgan bu kabi nodir va noyob buyumlar ulkan xazinaga qiyosdir kelgusida botir gulmirzayev yosh avlod vakillari uchun tarixning bizga ma'lum va noma'lum sahifalaridan so'zlab turguvchi muzey ochishni niyat qilgan to'g'risida ko'p izlanishlar qilib olimlar bilan ham suhbatlashdik endi mana shu uch oyoqligi qiziqib qoldi bitta o'sha bitta e, katta olim bizani muzeyimizga gibi man ham dedi muzey qilmoqchiman man ham bularni anaqa saqlab qolishdan maqsad man buni bundan foydalanib yo birovga sotish yo olish to'g'risida mani niyatim yo'q bu man ham mana shu xalqimga bir qoldirib ketay bolalarimizga o'ylaymizki ushbu xazina faqat va faqat ezgu maqsadlar yo'lida xizmat qiladi